高知県歌まずはゆっくり右左入れてみましょう右左右左左 に行きますはい ポーズ 对吗？ ありがとうコッケそして先ほどでしたはっはっありがとうそしてくれないありがとうございました大丈夫本当に最後